Guys welcome back to vlogs by Bhavika this is Bhavika Bassi आज चाय तो आप पीते ही होंगे रोज है ना मैं भी रोज पीती हूँ और अगर आप जयपुर जयपुराइट हैं तो आपको गुलाब जी चाय वाले का नाम नहीं पता हो ऐसा मैं मान नहीं सकती हूँ और आज मैं आई हूँ गुलाब जी चाय वाले की मसाला चौक वाली ब्रांच पे एक स्पेशल चाय पीने के लिए अब वो स्पेशल कैसे है मैं आपको बताती हूँ स्पेशल चाय वो ऐसे है कि वो बनाई जाती है तंदूर में यस तंदूरी चाय पीने के लिए आज मैं आई हूँ मसाला चौक में गुलाब जी चाय वाले की ब्रांच है यहाँ पर और मैं अब आपको बताऊंगी कि वो चाय कैसे बनाई जाती है उसका फ्लेवर कैसा है उसका प्राइस कैसा है तो चलिए मेरे साथ जलाकर खुद को चाय को बाहों में भरता है जलाकर खुद को चाय को बाहों में भरता है कुल्हड़ जैसा इश्क भला कौन करता है hey guys welcome back to my brand new blog so आज मैं आपको लेके आई हूँ चाय पिलाने के लिए कुल्हड़ वाली चाय और ये कुल्लड़ वाली चाय ना कोई नॉर्मल कुल्लड़ वाली चाय नहीं है ये तंदूरी कुल्लड़ वाली चाय है और आज जिस शॉप पे मैं खड़ी हूँ वो है गुलाब जी चाय वाले जो 1946 से जयपुर आइट्स को चाय पिलाते आए हैं तो चलिए मैं आपसे मिलवाती हूँ तो बताइए आज आप मुझे कौन सी चाय पिलाने वाले हैं तंदूरी चाय पिला सकते हैं अच्छा तंदूरी तंदूरी कुल्लड़ वाली चाय ओके ओके तो इसमें क्या स्पेशल होगा तंदूरी कुल्हड़ वाले चाय में तंदूर से गर्म कुल्हड़ा रोड होके आते हैं अच्छा उसमें चाय शॉर्ट करते हैं उसमें चाय उबलते हैं कुल्हड़ का फ्लेवर उसमें आ जाती है स्मोकिंग फ्लेवर आ जाता है तो मीन्स अभी आपने कुल्हड़ तंदूर में रखा हुआ है हाँ, तो मैं एक बार देख सकती हूँ उसको हाँ, चाय रेडी करते ओके ओके सो ये तंदूर में आपने कुल्हड़ डाल रखे हैं ओके ओके ओके ओके ये तो बहुत गर्म हो रहे हैं है ना तो इनमें आप चाय सर्व करेंगे मुझे कितना टेम्परेचर है ये कितना वन थाउजेंड ओ गॉड मतलब ये कुल्लड़ काफ़ी गर्म हो रहे हैं देखिए तंदूर में पक रहे हैं ये कुल्लड़ और इनमें सर्व की जाएगी चाय और यहाँ आप बना रहे हैं चाय ओके बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है चाय की क्या डाला आपने इसमें इसमें अदरक इलायची मसाला अदरक इलायची एंड मसाला ओके चाय की ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताती हूँ एक बार एक चाइनीज एम्पर शेन नंग एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनका सर्वेंट भी वही था जो उनके पीने के लिए पानी बॉईल कर रहा था तभी अचानक से कुछ लीव्स उड़ के आए और उस बॉइलिंग वाटर में गिर गए शेन नंग जो कि एक रिनॉन्ड हर्बलिस्ट भी थे उन्होंने डिसाइड किया to try the infusion that his servant had accidentally created और चाय को ना एक आयुर्वेदिक बेवरेज भी माना जाता था to heal and energise those who drank it जो मैंने कुल्हड़ वाली चाय जो तंदूरी चाय अभी ऑर्डर की है उसका क्या प्राइस है थर्टी रुपीज़ है थर्टी रुपीज़ विदाउट है और विद केसर फिफ्टी विद केसर फिफ्टी ओके एंड ये गुलाब जी चाय वाले की कितनी ब्रांचेज हैं टोटल जयपुर में टोटल तो तीन है एक अजमेर में एक अजमेर में जयपुर में तीन तो ये जो तंदूरी चाय है ये कूलर वाली चाय ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कि नॉर्मल वाली चाय चाय पसंद करते हैं ज़्यादा अच्छा तो सबसे ज़्यादा तंदूरी चाय चलती है सबसे ज़्यादा तंदूरी चाय चलती है ओके एक तो आपको आपका सर्व करने का जो स्टाइल है वो काफ़ी डिफरेंट है इसलिए शायद है ना ओके सो अभी तंदूर में से निकाल रहे हैं कुल्हड़ को ओ oh गॉड इतना गरम गरम कुल्हड़ है और इसमें आप चाय डालेंगे amazing. इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है ना सो ये हो गई है रेडी मेरी तंदूरी कुल्हड़ वाली चाय और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है गर्म मिजाज सांवला सा रंग अच्छी बीत रही है ज़िंदगी चाय के संग <laughs> अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कुल्हड़ वाली तंदूरी चाय का टेस्ट कैसा है भाई खुशबू से तो बहुत स्वाद लग रही है केसर की खुशबू आ रही है और तंदूर की वो एक अलग सी खुशबू होती है ना तंदूर की वो इसमें उसका फ्लेवर भी आ रहा है तो मैं आपको टेस्ट बताती हूँ हम्म। अदरक भी है इसमें और बहुत टेस्टी चाय है बहुत ही टेस्टी सो so गाइज ये था मेरा आज का ब्लॉग आई होप आप सबने बहुत इंजॉय किया होगा जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुलाब जी चाय वाले 65 फाइव ईयर से राइट्स को चाय पिलाते आए हैं और आज मैं आई थी मसाला चौंक वाली उनकी एक ब्रांच है जहाँ पर तंदूरी चाय का मैंने आपको टेस्ट बताया कैसा है मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मसाला चौंक आए ना गुलाब जी चाय वाले की तंदूरी चाय ज़रूर ट्राई कीजिए उनका काउंटर नंबर है टेन और प्राइस मैंने आपको बता दिया है फ्लेवर आपको बताया है बहुत अच्छा है बहुत टेस्टी लगी है मुझे चाय सो अब मैं आपको मिलूंगी बहुत जल्दी कुछ नया कुछ और इंटरेस्टिंग लेके आऊंगी कुछ और एक्सप्लोर करूँगी जयपुर में Till then, stay safe and keep asking your life, okay, now what?